Jikalau para pemuda-pemudi rusak, pada pemuda-pemudi buta Al-Quran, tidak mengenal agama, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, anak-anak mudanya melakukan maksiat, bungkarat, bolalat, sayiat, mukhalafat, anak-anak mudanya mabuk-mabukan, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya berjudi, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya pergaulan bebas, anak-anak anak mudanya buta agama, maka besok ke depan bangsa kita, bak negara kita bakal menjadi negara yang buruk, negara kita bakal jadi negara yang rusak, bangsa kita bakal menjadi bangsa yang rusak, agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak. Oleh karenanya, para pemuda-pemudi Islam harus menjadi pemuda-pemudi yang selalu berada di barisan paling depan untuk menyampaikan kebenaran jangan pernah engkau takut untuk menyampaikan kebenaran jangan pernah engkau takut menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil saudara-saudara kebenaran adalah milik Allah dan Allah pasti akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya saudara-saudara kami kita tidak butuh kepada seribu pemuda yang lembek kita tidak butuh kepada seribu pemuda yang tidak memiliki himmah, yang tidak memiliki ghirrah di dalam berjuang untuk agama, untuk bangsa dan untuk NKRI yang kita cintai. Kita tidak butuh kepada seribu pemuda yang tidak memiliki rasa kecemburuan apabila bangsa dijajah, apabila bangsa dinista, apabila agama dinista, apabila agama dihinakan. Tetapi kita lebih memilih satu pemuda tetapi dalam hatinya berkobar api-api perjuangan. Satu pemuda tetapi tidak pernah mundur walaupun satu langkah di dalam membela kebenaran saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah engkau takut untuk menyampaikan kebenaran selalulah engkau membela engkau punya agama membela engkau punya bangsa membela engkau punya NKRI saudara-saudara jangan beri ruang bagi para pengkhianat-pengkhianat bangsa untuk hidup nyaman di negara Indonesia yang kita cintai ini saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya Bahar bin Ali bin Smith. Berkali-kali saya masuk penjara, saudara-saudara. Kenapa? Saya masuk penjara. Apakah karena diri saya yang saya bela? Apakah yang saya bela anak istri saya? Apakah yang saya bela kelompok saya? Apakah yang saya bela saya punya murid-murid? Tidak, saudara-saudara sekalian. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, saya masuk penjara dua tahun. Kemudian saya keluar. Ketika saya keluar, saudara-saudara. Baru dua hari saya keluar. Saya ditahan. Saya ditahan. Kemudian dibawa ke Nusa Kambangan, saudara-saudara. Kedua tangan saya diborgol. Perut saya diborgol. Kaki saya diborgol. Borgol dari tangan nyambung ke perut. Dari perut nyambung ke kaki. Baru dua hari saya bebas. Kenapa saya ditahan? Kenapa saya dipenjara? Karena dalam ceramah saya, ketika itu awal-awal pandemi, awal-awal corona, saya berkata, Wahai para pejabat! Wahai para pejabat! Wahai pemerintah, wahai presiden. Coba kau lihat, coba kalian lihat. Rakyat kalian kurung dalam rumah, tidak kalian beri makan. Apakah kalian ingin menghidupkan rakyat atau mematikan rakyat? Wahai para pemerintah, coba kalian lihat. Mall-mall milik asing kalian buka, tetapi warung-warung kecil milik pribumi kalian tutup. Saudara-saudara, saya tanya, siapa yang saya bela? Rakyat atau bukan? jawab yang keras rakyat atau bukan siapa yang saya bela siapa yang saya bela siapa yang saya bela yang saya bela rakyat saudara-saudara demi bangsa demi rakyat jangankan hanya di penjara nyawa saya jiwa saya murah harganya untuk tumpah saudara-saudara apakah cukup sampai di situ tidak saudara-saudara saya bebas, murni dari lapas Gunung Sindur. Belum sampai satu bulan saya sudah ditahan lagi saudara-saudara di Polda Jabar. Kenapa? Karena dalam ceramah saya, saya membahas syuhada KM 50 saudara-saudara yang dibantai. KM 50 yang wafat, yang syahid. Karena menjaga imam besar kita lah, Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab. Saya dituduhkan menyebarkan berita bohong saudara-saudara tetapi alhamdulillah di dalam persidangan saya buktikan bahwasanya kami bukanlah yang suka menyebarkan berita bohong tidaklah apa yang kami sampaikan kecuali itu adalah kebenaran dan alhamdulillah terbukti dalam persidangan bahwasanya saya tidak sama sekali menyampaikan berita bohong saudara-saudara hadirin sekalian yang saya bela adalah para laskar-laskar para syuhada yang wafat yang meninggal dunia hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah satu polisi wafat satu polisi meninggal dunia dibunuh dibantai dengan keji udah dibunuh difitnah lagi sama siapa sama sambo saudara-saudara saya tanya sambo biadab apa tidak biadab apa tidak bejat apa tidak penjahat apa bukan bajingan apa bukan anak buahnya yang jadi bunuh apalagi yang lain saudara-saudara sesama polisi aja dimakan apalagi yang bukan polisi betul betul saudara-saudara satu polisi wafat satu polisi meninggal dunia seluruh Indonesia geger, betul? Betul! Nah itu satu polisi yang wafat, maka bagaimana dengan enam laskar saudara-saudara? Apakah mereka bukan bangsa Indonesia? Apakah mereka bukan rakyat? Apakah mereka bukan anak-anak bangsa? Satu polisi wafat, sambonya ditahan, sambonya ditangkap dari presiden sampai kapolri semua angkat bicara semua turun tangan kenapa 6 laskar yang wafat semuanya diam semuanya bungkam saudara-saudara saya tanya adil apa tidak adil apa tidak adil apa tidak ketidakadilan lawan apa biarkan lawan apa biarkan lawan apa biarkan oleh karenanya saudara-saudara Bahar bin Smith tidak akan pernah capek. Tidak ada kata capek, tidak ada kata kapok, tidak ada kata lelah di dalam memperjuangkan keadilan, di dalam menyampaikan kebenaran, saudara-saudara jasa saya, raga saya bisa para pengkhianat-pengkhianat bangsa penjarakan jasad saya. Saya sampaikan, hei kalian, kalian bisa memenjarakan jasad saya. Kalian bisa memborgol tangan saya, perut saya, kaki saya. Kalian bisa memenjarakan mata saya daripada melihat dunia luar. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan tidak akan pernah bisa kalian penjarakan. Oleh karena saya tanya semua masyarakat yang hadir di sini, semua yang hadir di sini siap berjuang, siap sampaikan kebenaran, siap perjuangkan keadilan, siap lawan kesoliman, siap lawan para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Jangan pernah takut, saudara-saudara. Di sini ngomong siap, siap, siap. Ntar ditahan polisi keok. Ya. Banyak orang-orang sekarang ini beraninya lagi banyak orang doang. Lagi sendiri ampun-ampun. Oleh karenanya terakhir sebelum saya tutup hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Besok tanggal 2 Desember ada acara akbar yaitu reuni 212. Hadirin 212 bukan hanya milik FPI. Betul. betul, betul. 212 bukan hanya milik organisasi Islam tertentu. Betul. 212 bukan hanya milik umat Islam saja. Betul. 212 bukan hanya milik orang Islam, bukan hanya milik organisasi A, B, C, D, bukan. Tetapi 212 adalah milik seluruh bangsa. 212 adalah milik seluruh rakyat. Betul. 212 adalah simbol daripada keadilan. 212 adalah simbol daripada melawan kezoliman dan kemungkaran saudara-saudara oleh karenanya saya Bahar bin Ali bin Smith mengajak kepada seluruh masyarakat seluruh rakyat Indonesia khususnya umat Islam dan khususnya bagi jamaah yang hadir pada malam hari ini untuk kita sama-sama datang dalam acara istighosah akbar pada tanggal 2 Desember tempatnya belum tahu di mana nanti insya Allah bakal dikasih tahu kita semua sama-sama hadir istighotha kita ketuk pintu langit memohon kepada Allah agar Allah berikan yang terbaik bagi bangsa kita bagi negara yang kita cintai yaitu negara kesatuan Republik Indonesia saya tanya semua yang hadir di sini siap putihkan Jakarta siap putihkan Jakarta pada reuni 212 siap datang siap bawa keluarga siap putihkan Jakarta siap ketuk pintu langit, siap memperjuangkan keadilan, siap melawan kezaliman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Merdeka. Merdeka. NKRI harga mati. NKRI. NKRI. NKRI merah putih merah putih merah putih Indonesia siap berjuang untuk bangsa siap berjuang untuk negara siap berjuang untuk Islam Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hmm.